Salut! Astăzi este despre a căra, care în dicționar este a transporta în cantități mari. Astăzi am cărat efectiv, am transportat în cantități mari greutăți. Și pur și simplu mi-am imaginat că și sufletul săracului era ca mine și este ca mine, cum eram eu astăzi. Pur și simplu că, căram uh, cu ajutorul lui tot felul de suferințe, griji, probleme. Una din Uh, jurnalul din medicină germanică. Pur și simplu scrii fără să te oprești, uh, fără să ridici mâna de pe tastatură sau pixul de pe foaie, 5 minute despre grijile, problemele și suferințele tale, ca să nu le mai care atât de mult. Uh, a căra este a te împovăra degeaba când avem așa ustensile foarte tari și